Le département recouvrement il est composé de deux services, un service pour la partie amiable et un service pour la partie contentieux. Pour la partie amiable, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui charge de tout ce qui est support, c'est-à-dire la préparation de, reporting, l'animation, le suivi avec le personnel de réseau. Il y a un autre responsable qui gère euh, des agents de recouvrement. Le deuxième service, c'est le service contentieux, C'est celui qui gère tout ce qui est relation avec les avocats et tout ce qui est poursuite judiciaire. Et bien entendu, il y a une autre équipe des gestionnaires de contentieux qui gère euh, les dossiers qui sont confiés aux, avocats. Un effectif en moyenne de 11 personnes ici au siège et de 32 agents de recouvrement sur terrain. Il y a deux, types de contentieux euh, au niveau du département recouvrement. Donc il y a la partie du contentieux euh, qui est faite par les avocats et une partie qui est faite par nos agents directement ils ont des procurations pour représenter l'institution et le font devant des juridictions euh, communales pour les petits montants. Donc euh, le recours au contentieux, c'est quand on a épuisé toutes les mesures euh, de traitement amiable. Et généralement, ce sont des gens qui, qui rejettent d'une manière délibérée de régulariser la situation. Presque 90% des récupérations se font via des solutions amiables et non pas via des solutions euh, contentieuses. Les agents de recouvrement interviennent sur des portefeuilles radiés. Par contre, les agents de crédit ils interviennent sur des, portefeuilles qui sont récemment en impayés. Et on a créé le corps des agents de recouvrement, première chose pour soulager les agents de crédit des prêts qui sont difficilement récupérables et dans un sens de, coopération entre les deux corps. En même temps, c'est pour donner un message aux débiteurs qu'on n'abandonne pas une créance. Bien entendu, c'est un corps qui est plus disponible pour assurer une ténacité, un traitement euh, répétitif et fréquent peuvent intervenir sur un rayon de 30 ou 40 km, peuvent même intervenir sur plusieurs points de vente. La rémunération des agents de recouvrement, il est composée de, je dirais, de trois variables. La première variable, c'est leur salaire fixe, bien entendu. La deuxième variable, c'est un pourcentage du montant récupéré. Et une troisième composition qui est liée au lancement des challenges. Donc on lance des, challenges fréquents. Euh, chaque, chaque année, on a entre deux à trois challenges qu'on lance pour ce corps des agents de recouvrement. S'il arrive à exceller, à atteindre des certains résultats qu'on fixe euh, au démarrage, ils sont rétribués sur cette réalisation. Que ce soit nos agents de crédit ou bien nos agents de recouvrement sont bien formés sur les techniques de recouvrement. Euh, il faut savoir que même les agents de recouvrement, presque 80% de leur recouvrement se fait à l'amiable et pas via le contentieux. La relation entre nos agents et les clients sont des relations basées sur euh, euh, le respect. C'est une relation institutionnelle qui est gérée par des, des règles. Il écrit noir sur blanc qu'il faut être toujours courtois à l'écoute des débiteurs. C'est comme si on prospecte un client, on cherche d'identifier son besoin. C'est la même chose pour un débiteur. On cherche d'identifier euh, sa nouvelle situation. Avec la crise du recouvrement, il y a eu euh, des dérapages un peu sur tout le secteur et c'est là qu'on a, on a senti l'importance qu'on ait euh, quelque chose de précis sur les pratiques de recouvrement et sur euh, le code éthique et de formaliser toutes les bonnes pratiques et pour que tout le monde puisse se retrouver par rapport à un cadre général. Et on a élaboré un code éthique qui a passé tout le process chez toutes les parties concernées et là elle est en cours de, validation. Ça nous permet de, répondre correctement et formellement à cette, à cette attente-là.